सस्पेंड कर सकते हैं देर एग्जेंशन इजिली बिल्कुल नहीं कर सकते सस्पेंड कर सकते हैं उनकी एग्जेंशन को सो इजिली उनकी नहीं अपनी कर आप अच्छा अपनी कर किसी और की नहीं किसी और की हम नहीं कर सकते किसी और का हम कुछ भी नहीं कर सकते हम अपना कर सकते नहीं लेकिन अगर वो सपोज करो मैं अपनी मेंटेलिटी को ये चाहता हूँ किसी सुबॉर्डिनेट के कि मैं नज़दीक आ जाऊँ but he doesn't you suspend your assumptions that means change the other problem ये है we are we begin by expecting from others कि इनको परिवर्तित होना है इनको चेंज होना है तब मैं हम दोनों साथ में काम you can never change anybody in the world if I am standing here I am not here to change you all possible ही नहीं है I am here only to change myself and I am sharing how I change myself और how I can change myself और मेरा अनुभव आप उसमें से सीख सकते हो मेरे अनुभव में से suppose, आप चाहो तो नहीं सीख सकते suppose I want the development of the school but subordinate is not cooperating with me. That means I have to suspend my idea. That means there will no, be no. you will not suspend your idea. You will suspend your assumptions about one. Staff is not cooperating. They are not doing anything. What do I do so that the staff doing things? अभी तक मैं जो कर रहा था आपकी सोच ये होनी चाहिए अभी तक जो मैं कर रहा था उससे मेरा स्टाफ मुझे कॉपरेट नहीं कर रहा है तो इस कार्य करने के तरीके को मैं क्या परिवर्तित करूं किस प्रकार से कुछ और करूं जिससे शायद ये कुछ करना चाहें let me even go and ask them that I sincerely क्या मैं ओपनली ट्रांसपेरेंटली बात कर सकता हूं स्टाफ के साथ जाके I sincerely want that this institution should grow I need your support I can not without your support I am trying my best to do that but I am not able to gain the kind of support that I expect from you where do you think I am lacking क्या हम इतना ट्रांसपेरेंटली बात कर सकते हैं अगर हम इतना ट्रांसपेरेंटली बात कर सकते हैं कोई बंदा कितना भी कैसा भी इंसान हो एक बार को उसके भी मानसिक मान टूटेंगे एक बार तो इस कितना भी ईगोइस्ट हो वो भी अपनी बात को छोड़ेगा कि सामने वाला इंसान अगर इतना आगे बढ़कर बात कर रहा है लेट मी ऑल्सो थॉट तो ये जो बात है कि कहने को हम इतना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं सर बात बता रहे थे जान साहब ने बताया this is something he was talking very passionately about it and when he spoke it really came from his heart what he was talking about so what is it that we really want to do in that and so are we ready to go beyond our problems are we ready to look at alternative solutions and different way of thinking and doing things okay I believe एक लाइफ में कुछ गिवंस होते हैं एंड कुछ अचीव्ड होता है रिलेशनशिप्स में भी I was talking about then there are some ascribe relationships there are some achieve relationships I have my parents who are given to me okay मेरे मम्मी पापा हैं चेंज नहीं कर सकती ठीक है मेरा भाई बहन है चेंज नहीं कर सकती okay having a husband wife I can change I can have a choice but जो मेरे गिवन्स हैं उनके साथ मुझे कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है अकोमोडेट करना है साथ लेकर चलना है उन रिश्तों को वो I have to make my choice and go with it तो इस सिस्टम में कुछ गिवन्स हैं जो पॉलिसी है जो सिस्टम है जो प्रैक्टिस है कुछ गिवन्स है do I want to go on talking about it and criticize them and stay back कि कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ये सिस्टम ऐसा है और आई वॉन्ट टू से ठीक है ये ऐसा है but I want to do something better of it so let me think of an alternative way of implementing the given system then we'll be growing otherwise we'll we'll keep on every gathering we'll keep on talking about what is wrong about it and we will have, le have less time to really do that we'll need more time to talk about it so we need to understand those givens and those achieved uh, things in life and how do we want to ye hamara circle of concern hai कि आरटी की वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि टीचर्स का एटीट्यूड में दिक्कत है ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि बच्चों का सोशल बैकग्राउंड या लर्निंग या कॉन्टेक्स्ट इतना रिच नहीं है बट हमारा इन्फ्लुएंस क्या है हमारा इन्फ्लुएंस है as teachers can we help them build up more rich learning experiences can we give them that exposure which their families are not giving able to give them क्या हम उनको वो अनुभव दे सकते हैं जो उनको घर परिवार से नहीं मिल रहे हैं क्या हम उनको वो परिपेक्ष दे सकते हैं जिसमें वो अपनी विजडम से अपने डिसीशंस ले सके क्या हम उनको वो अनुभव दे सकते हैं जिससे कि वो अपना फ्यूचर बेहतर निर्माण कर सके क्या हम उनके वो अनुभव दे सकते हैं जिससे कि वो खुद चयन करें कि उनको मेहनत करके करना है या चोरी करके करना है क्या हम उनको वो बातें ला सकते हैं उनकी सोच में that is our influence so we can keep talking about our concern and your concern will expand you can talk about your influence and your influence will expand तो हम जिसकी बात करते हैं हम उसको बढ़ाते हैं आप नेगेटिव बात करो नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे लाइक आ मीडिया आप पॉजिटिव बात करो पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे so what is it that we want to do and that is about coming together and learning Moment भी change.